ලෙස කමු බුලත් පිටක්. බුලත් කොළයට සිංහල සංස්කෘතියේ විශේෂ ස්ථානයක් හිමිවේ. බුලත් විටටද හිමිවන තැන ඊට දෙවෙනි නොවේ. බුලත් කොළයත් පුවක් ගෙඩියත් කොයිතරම් ගණන් ගියත් බුලත් කෑමේ අඩුවක් නොවීය. එය පුදු ජන ජීවිතය හා ඉතා තදින් බැඳී පවතියි. මුව පිළිකාවෙන් වලකින්නට බුලත් කෑම නවත් අන්නැයි පෝස්ටර් ගැහුවත් මිනිසුන් බුලත් කෑම අඩු කළේ නැත. සැබැවින්ම බුලත් විට සිංහලයනට පරපුරෙන් පරපුරට උරුම වූ දායාදයක් බඳුයි. බුලත් පිට මුව පිළිකාවට හේතුවක් බැවින් බුලත් කෑම සුවයට අහිතකරයයි දොස්තරවරු කියති. එහි කිසියම් ඇත්තක් ද ඇත්තේය. මිනිසුන් බුලත් කන්නේ වැරදි විදිහට වැරදි මාත්‍රාවෙන් බැවිනි. උණු දුම්කොලත් වැඩි වැඩියෙන් ගෙන එක බුලත් පිටක් ඉවරවන්නට තවත් බුලත් පිටක් කන්නට හෝ බුලත් අපේ හක්කේ තබා නිදාගන්නට යැයි වෙදක මේ ආයුර්වේදයේ කොතනකවත් සඳහන් වී නොමැත. හිතු මතයට සකස් කරගත් බුලත් පිට අධික මාත්‍රාවෙන් වැළඳීම රෝග වැළඳීමට ප්‍රධාන හේතු බූතුවේ. එහෙයින් ලෙඩ දුක් හට නොගන්නා විදියට බොහෝ ගුණ ලැබෙන විදියට තංගුල විටිකා වෙහෙවත් පුලත් පිට කණ හැටි පිළිබඳව ආයුර්වේදයේ මැනවින් විස්තර කොට ඇත. චරකය සුස්තුතිය අස්ථාංග හෘදය බව ප්‍රකාශය යෝග රත්නාකරය ආදී ග්‍රන්ථ විමසීමෙන් ඒ බව පෙනේ. බුලත් පිටක් සඳහා ලොකු බුලත් කොලයක් ගත යුතුය. වුවක් එනසාල් සාධික්කා කරාඹු නැටි ඉගුරු පියලි කපු කෙනෙස් ඇයට හා කයිප්පු ඊට අඩංගු විය යුතු. හුණු අඩංගු විය යුත්තේ ඉතා සුළු මාත්‍රාවෙනි. මෙසේ සෑදූ අවෂධිය බුලත් විට හොඳට හපා දෙතුන් වරක් කෙළගසා පසුව කෙළ ගිලීම වර්ධෙක් නොවේ. දෙවරක් කෙළ ගැසූ පසු ඉතුරුවන කොටස අමෘර්තය හා සමාන බවද කියවේ. හැපූ පසුව අපේ ඉවත් කොට හොඳට කටසේදීම අනිවාර්යෙන්ම කළ යුත්තකි. බුලත් විට කෑයුත්තේ කවර කවර විටද කියා ඉක්බිති විමසුණු. සුස්ෘත මත යනු නින්දෙන් පිබිදුණු විටද කෑමෙන් හා නෑමෙන් පසුද බුලත් කෑයුතුයි. වාග්බට ආචාර්වරයාණන් පවසන්නේ අවස්ථා හයකදී බුලත් කෑයුතු බවයි. එනම් නින්දෙන් පිවිදුණු විට රතිකෙලියේදී බීමක් ගැනීමෙන් පසු වමනයෙන් පසු යුද්ධාරම්භේදී හා වියතුන්ගේ සභාවලදී යනුවෙනි. තාලානුවද දෝෂවෘත්ති සලකා බුලත් විටේ සුළු සුළු වෙනස්කම් කරන්නට ආයුර්වේදයේද උපදෙස් දී ඇත. මේ අනුව උදේ කාලයේ සෙම බලවත් බැවින් පුවක් වැඩි කොටද දවල් කල්ලි පිත බලවත් බැවින් කයිප් වැඩි කොටද බුලත් කෑම යෝග්‍ය බව දැක්වේ. බුලත් විට රසයෙන් කටුකයි, තික්තයි, මිහිරී කෂාය රස ඇත. වීර්ය නුෂ්ණයි. වාතයේද පණුදෝසද සෙමද දුගඳද නැති කරයි. කටට ආහාරයක් වෙන්න. මුඛ කුහරය පිරිසුදු කරයි. කාමාශාව වැඩි දියුණු කරයි. බඩගින්න ඇති කරයි. සංස්කෘත යෝග රත්නාකරෙහි දක්වෙන එම ගුණ හෙළ පැදියට නැගුවොත් මෙසේය. අරුචිය සෙම ගැලුම පණු දොස දුගද කටේ දුරුවෙයි උගුර දිව මුව සෙම නොම දැවටේ බඩගිනි කාමගිනි දැඩිවේ සතුට ගැටේ වාතය නසයි ගුණ බොහොමයි බුලත් විටේ එසේම බෙහෙවින් බුලත් නොකෑ යුතු බව දක්වන ආයුර්වේදය අධික විසින් බුලත් කෑවෙන ශරීර දෘෂ්ටිය කෙස් දත් බඩගින්න කන්නැසීම වර්ණ බලය යන මේවා හානියට පත්වන බවද සිරුරේ පිත හා වායු කිපෙන බවටද වැඩිදුරටත් පහදති. බුලත් කුණවත් බව ඇත්තක් වුවත් සෑම දෙනාටම බුලත් කෑම සුදුසු නොවෙති. බුලත් අගුණ අයද වෙති ආමාශය තුවාල ඇති රක්විත රෝගීන්ට ඉතාම කෙට්ටු අයට අධික පිපාසය ඇත්තවුන්ට විෂපානය කළවුන්ට විරේක බෙහෙත් ගත් අයට හා නිතර උගුරකට වේලන අයට බුලත් කෑම සුදුසු වන්නේ නැත. එහෙයින් අවස්ථානුකූලව මාත්‍රානුශීලීව ඖෂධීය බුලත් පිටක් කමු. එහි ගුණ ගණ ලබමු. අහිතක රාන්දමට බුලත් කෑම අද අදම නවතුමු.